Hai, saya Diana. Jadi saya jadi customer kepada dia ni dah lebih 5 atau 6 tahun macam tu. Hari ini saya nak buat Brazilian Keratin Treatment. inilah hasil Brazilian Keratin Treatment Nampak macam iklan shampoo tak? Ha, jadi kalau siapa-siapa yang busy, berkejaya, busy tak ada masa nak siap Ataupun curi rumah tangga yang busy jaga anak semua Boleh buat Brazilian Keratin ni Sebab bila you bangun tidur, you dah nampak you dah cantik Dan tak perlu lagi nak blow ke, nak curl ke Senang siap hmm. Okay, so untuk look macam ni, I bagi 5 star. Thank you, Denning. 拜。